Quer que eu pegue os papéis? 17, viu? 13, papai. Eu tenho 16. Agora, Tá calma. Finalizamos o Gente, eu tô ficando mais que Eu penso só se vocês abaixam um pouquinho. Nossa, o número tá é 35. O negócio tá complicado. Viu? Vamos lá. Tem que sair também. E o primeiro é o número 26. Calma, Letícia. Calma, Letícia. É, ela tem mais chama. Sim. Letícia, Meu número 35. É ah, viu? Todo mundo tirou foto. Ok? Já. Mas ele tá filmando. Letícia vai levar uma revista Bang. Ah. Olha aqui, pra papai. Isso. Agora vamos lá. Próximo número. Eu tiro, deixa que eu tiro número. Eu tiro, pode colocar a minha. Não, mãe. Não. Tirar a ordem aqui não. Vamos lá. Próximo número. Alguém botou 85? Eu tive Alguém colocou 85? Não. Eu disse que 80 saiu. Eu disse. No próximo, no último saiu 88, então, eu disse. Vamos lá, próximo. É o último, né? Não, calma, não sei se é a última não é. Aí só cena aí, então tá. 96? Ah, Alguém colocou 96? Não. <laughs> não,